Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę w jaki sposób zrobić e, takie oto dziecięce spodenki. Do ich wykonania potrzebny będzie e, sweter lub bluza dorosłej osoby. Te tutaj powstały z rękawów e, mojej starej bluzy. Zwróćcie uwagę, że wykończone one są oryginalnym ściągaczem, Oszczędza nam to pracy, nie musimy je, ich jakoś szczególnie e, na dole wykończać. Jeśli będziecie wykonywać swój wykrój, pamiętajcie, że szef z przodu musi być krótszy niż ten z tyłu, z wiadomych względów. Z tyłu musi być więcej miejsca e, na pupę. Postępujcie krok po kroku, a z pewnością e, uszyjecie takie, takie oto spodenki.